ये फैमिली आपको स्वागत है घर के ऊपर में जो टॉप पे है ना उसी पे मेरा एंड पोर्टल भी बना हुआ है आ, मैं मैं घर जहाँ से मतलब फर्स्ट बार लाइव हुआ था वहीं के आसपास में मैंने घर इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे आसानी हो और ये इतना ऊंचा है ना कि कोई भी इस पर देख सकता है क्योंकि वीडियो तो छोटी होने वाली है तो मैं आपसे आपका होम भी दिखा दूँगा आपको मैंने कैसा बनाया ग्लो स्टोन का होम डाउट है कि आपको टाइम लगेगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक दूंगा अभी अभी तक नहीं है मैं पिछले दो मिनट से ऊपर चल रहा हूँ तो टाइम लगा रहा है इतना नीचे ये इसका जो पिक है ना वो टू फिफ्टी इतना मुझे इतना नहीं लगा कि इतना ऊपर की पानी ही बन है ये मेरा होम है इसको मैं खोलूँगी इस दरवाजे को जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा फोन के बाद में स्पेसिफिक वीडियो आएगी ये मेरा मैं बनाऊँगा इसमें कुछ बट अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है तो मैंने बस इसको ऐसे सजाया है आप देख सकते हो चलिए आगे चलते हैं वहाँ से भी रास्ता है बट हम लोग थोड़े जुगाड़ू आदमी तो हम लोग यहीं से निकल जाते हैं दूसरे वाले इम्पोर्टेंट मैं इधर से नहीं जाऊँगा उसको ऐसा अच्छा आपको दिखे इसलिए मैं इधर से इसका टॉप देख सकते हो ये इसका छत है ये परचेस तो किया प्ले स्टोर से गाइस मैं यहाँ पर जैसे तैसे करके पहुँच तो चुका हूँ वहाँ से यहाँ तक मैं Hit, hit, hit, hit. उसको मारना है मैं आपको मैंने एक कमांड दे रखा है जो मुझे चाहिए इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होगा वो पूछेगा और यहाँ पर आ जाएगा मैं बोर्ड पर जाकर कॉपी कर देखोगे वो अपने आप पढ़ने लग जाएगा वो आप देख सकते ड्रैगन खाता हुआ दो सेकंड लगे चार मिनट के अंदर दो तीन मिनट में ये खत्म बस एक कमांड बट अगर आप इसको मेहनत करके नहीं मारिएगा तब तक आपको कोई मज़ा नहीं है ये तो चलते रहता है इसमें कोई पे जाता हूँ और घर जाऊँगा यहाँ से मैं घर जा सकता हूँ यहाँ पर मैंने वो वाला लगा दिया ना एंड कुछ होता है तो वो वापस आ जाएगा बस मुझे ये ये ये ये हम लोग आपको मैंने घर तो दिखाई दिया था और मैं अब आपको दिखा दूंगा दिखाता हूँ कि ये मेरा जूट का नहीं है मैंने मतलब परचेज भी किया है देख सकते हैं सही वाला माइनक्राफ्ट में ब्लैंक आप देख सकते हो फिफ्टी में खरीदा मैंने तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर